o mangue, pois chapéu de lixo, por ar refinado, se desaterrado por quem compra cruz. O mangue é muito importante para filtrar a poluição. Por isso, a gente coloca o aterro sanitário e uma refinaria de petróleo em cima dele. Aí a gente pega os nossos três rios, o Sarapuí, o Iguaçu, o Meriti, e transforma eles em canais para escoar toda a poluição para esse filtro natural ah, mas é claro que o conhecimento popular não chega perto das estatísticas. Catador de caranguejo, sabe? Ele sabe que o caranguejo lá do mangue tem uma gente, um agente antidepressivo. Oh, oh, oh. apesar deles sacrificarem toda a sua produção na venda desse achado nos restaurantes, eles comem caranguejos. caranguejos. Porque isso aumenta a produtividade, a economia local. Eu preciso que você me acompanhe. O agente antidepressivo, a economia local, a produtividade, entendeu? Agora, os psiquiatras de esquerda estão dizendo que esportes como nado, remo, polo, windsurf é mais o que? Deixa, deixa eu lembrar. Pesca, pesca, pesca polo. Boi de rio. Peixe. Peixe. Produzem o mesmo efeito. Você não come caranguejo? Não, como sim, mas em casa. Eu como em casa, em casa eu como. Na rua é caro, né? Ué, na, na rua eu... Não, quando, quando eu assim, em restaurante, pra gente comer caranguejo em restaurante. <laughs> Meu salário não dá pra isso não. <laughs> a partir do momento que ele joga ah, o esgoto humano e eles não abrem a vala para descer, aquela água vai, ela vai ter que sair em algum lugar. Se ela sair, ela chegar aqui, ficar empossada, ela vai ficando empossada. E o mangue vai morrendo, entendeu? O mangue vai morrendo, vai morrendo, vai acontecer o quê? Vai virar aquela lama, vai ficar ali acumulada, vai ficar aquela lama preta, fedendo, entendeu? Entendi. Porque e a água não tem saída. Se não tiver saída, ela vai ter que ficar ali. Os mangue vai morrendo. As folhas que caem do mangue, o que acontece? Aqui dali vai ficando ali, vai apodrecendo. E fica aquela lama preta, fedendo. Só tem dois restaurantes que pega. Só um em Niterói, dois não, três. Um em Itaboraí e um aqui na depois do Campo de Santana, depois do Bombeiro Central, tem um restaurante que nós entregava lá. Mas lá é pouquinho aí. É, tem. O, mais perigoso aí que nós tem assim, que nós tem medo, só de injeção, né? Porque tem várias aí. Lixo hospitalar. Isso. Entendeu? Não, droga. Aí sai. É também. É. Aí nós, é o que nós tem mais medo é isso aí. Porque as outras coisas assim, nós. Não tem prego. É, é. Prego é difícil. Ter tem, mas é muito difícil. Uhum. Prego você, mesmo se você furar, vai lá no hospital tomar. É, então, né? mas a injeção você já fica com medo, né? É o mais perigo que nós temos. Seringa? Eu não tenho medo. Na seringa usada da doença?